Brincadeira? Eu fui no e em Eldorado Paulista. Olha, o, o mais leve lá, pesava sete arrobas não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Oh!